ನಾನು ಪುನೀತಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷಣ್ಣರವರು ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅಂಬರೀಷಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುನೀತಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಪುನೀತಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮಂಡ್ಯದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ನು ಎಕ್ಸೈಜ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ ಪೊಲೀಸರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆಶಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಅಂತಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಕಾಫಿನಾಡಿ ಚಂದ ಅಂತ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಂದ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ